bismillahi rohmanir rohim islom dini insonni ichki olam bo'lmish qalbini isloh qilish barobarida tashqi ko'rinishini ham tartibga keltirishga buyurgan qalbini isloh qilish uning avvalo iymon e'tiqodi taqvosida qolaversa odob axloqi va insonlar bilan o'zaro muomalasida namoyon bo'ladi Numon ibn bishr roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhi salatu vassalom sizu bizlarni ogoh qilib ogoh bo'lingkim albatta jasadda bir parcha go'sht bordir qachon u solih bo'lsa jasadning hammasi solih bo'ladi qachon u buzuq bo'lsa jasadning hammasi buzuq bo'ladi ogoh bo'lingki ushbu narsa qalbdir deb ogoh qildilar kishini tashqi olami esa uning kiyimi va tashqi ko'rinishining ozoda va tartibli ekanida ko'rinadi dinimiz mana shu ikki jihatni tartibga solishga buyuradi kiyim inson ziynati u kishi ma'naviyati madaniyati didi va dunyoqarashini yorqin ko'zgusi kiyim insonni issiq sovuqdan saqlaydi avratlarni berkitadi va kishiga ziynat bo'lib xizmat qiladi alloh taolo oyati karimada bayon qilib ey odam avlodi sizlarga avratingizni bekitadigan libos va patlar ziynat kiyimlarni tushirdik ammo taqvo libosi bu yaxshiroqdir bular allohning mo'jizalaridandir shoyat buni eslab ko'rsalaringiz deb xudo taolo marhamat qiladi avrat so'zi arabcha bo'lib inson o'z qadri va hissini asrab qolishi uchun badanni berkitadigan a'zolarni anglatadi inson tanasining ko'zdan yashirilishi va namozda yopiq turishi farz qilingan ko'rsatish va qarash harom bo'lgan qismi avratdir ba'zilar kiyinish masalasiga bunchalik katta e'tibor berishning boisi nima axir bu arzimagan narsaku deyishlari mumkin avvalo kiyinish arzimagan narsa emas qolaversa islomda inson hayotining arzimaydigan jihatlari umuman yo'q balki dinimizda inson hayotini barcha sohalari barobar e'tiborga olingandir insonning kiyinishi uning ichki ma'naviy dunyosining sirtda aks etishidir qaysi insonda uyat hayo or nomus kabi tushunchalar bo'lsa o'sha inson o'z obro'sini saqlaydigan boshqalarning nafratini qo'zg'atmaydigan holatda kiyinadi islomning insonni mukarram qilish bo'yicha ko'rgan choralari ichida libos masalasi ham bor bu masalada insonning kiyinish madaniyatiga rioya qilishi o'zi uchun obro' va martabali go'zallik va ziynatligiga jamiyatning boshqa a'zolarini esa hurmatlash ekani tushuntirildi insonni hayvondan ajratib turadigan alomatlardan biri ham libosdir odamning avrati aybini berkitib turishi uchun alloh taolo unga libos ato etgan libosning zarurati kishi avratini o'zgalardan pinhon tutishdadir lekin alloh insonning avratdan boshqa a'zolarni ham to'sish ehtiyoji borligini inobatga olib libosni ziynat tarzida nozil qildi shu bois libosni o'z o'rnida ya'ni shariatga muvofiq kiygan insongina ziynatli hisoblanadi islom dini ko'rsatmalariga ko'ra ayol qizlar balog'atga yetganlaridan keyin begona nomahram erkaklarga to'sish uchun o'z avrat a'zolarini berkitib yurishlari buyurilgan alloh taolo qur'oni karimda mo'minalarga ham ayting ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar shuningdek odatda ko'rinib turadigan boshqa ziynatlarni ko'rsatmasinlar va ro'mollarni ko'kraklari uzra tushirib olsinlar deb nur surasida bayon qiladi ushbu oyati karimadagi ko'rinib turadigan boshqa ziynatlari jumlasini ulamolar sharhlab ayollarning ikki qo'lining kafti va yuzi avrat hisoblanmaydi deganlar mazkur oyati karimada muslima ayol qizlarga tashqaridan bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sir va muomalalardan o'zlarini saqlash maqsadida begona nomahram erkaklarni oldida avratlarini yashirib yopinchiqlarni ustilariga tashlab yurishlariga buyurilmoqda lekin hozirgi ayrim ayol qizlarimiz soxta g'oyalar ta'sirida o'zgalarga taqlid qilib mazhabimizga xilof va milliy urf odatlarimizga zid ravishda yuz va qo'llarni to'sgan holatda burqa va niqob taqib olish holatlari uchrab turibdi aslida har bir narsada bo'lgani kabi kiyimda ham mo'tadil bo'lish maqsadiga muvofiq sanaladi islomda ayol qizlarning satri avratda bo'lishi talab etilsa-da, bunda maxsus ko'rinishdagi yoxud maxsus rangdagi kiyim kiyish shart qilinmagan ya'ni ibodatli diyonatli ayollar maxsus rang yoki ko'rinishdagi liboslarni kiyishlari farz yoki vojib deb belgilanmagan islom tarixida ba'zi sahobiya ayollarning qora rangli yopinchiqlarga o'ranganlarning asosiy sababi o'zlariga nomahram erkaklarning e'tiborini jalb etmaslik bo'lgan lekin bundan boshqa muslima ayollarning ham kiyimlari aynan qora rangda bo'lishi shart ekanini kelib chiqmaydi shariatda talab etilgani ayollarning libosi avrat a'zolarini to'liq yopish kerakligidir ayollarning qora kiyim kiyishlariga diniy tus berish noto'g'ri ekanini hozirgi zamon ulamolari ham ta'kidlab o'tishgan zero qur'oni karimda ham sunnati nabaviyada ham ayollar qora rangli libosda bo'lishi haqida ko'rsatma yo'q saudiya arabistoniga qarashli ilmiy tadqiqotlar va fatvo berish doimiy qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan ayol kishining ro'moli va libosining rangi haqidagi fatvosida shunday deyilgan muslima ayol kishining libosi qora rangga xoslangan emas u istagan rangdagi libosini kiyishi mumkin bunda kiyim avrat a'zolarini to'sadigan bo'lishi erkaklarning libosiga o'xshamasligi tor bo'lib ayolning a'zolarini bildirib turmasligi yupqa bo'lib badanini ko'rsatadigan bo'lmasligi hamda fitnaga sabab bo'lmaydigan libos bo'lishi shart deb bayon qilingan boshqa sohalar kabi kiyinish borasida ham har bir musulmon e'tiborlik va qolaversa namunali bo'lmoqli darkordir assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh